Draugė draugiai skaminas ir sielojas. <laughs> Tu neįsivaizduoji. Mes tik persikraustėm gyventi naują namą. Nu, naujas būts. Ir čia skambutis į duris kitą dieną, žinok. Nu, aš galvoju, vyrs iš darbą grįžą, aš dar tokia apsirengu, žinai, taip, nu, seksualiai, taip su piniuaru, žinai. Galvoju, gal, žinai, kažkas mums išeis o čia atidarau žiūr kaimyns stovi ir iš karto man tiesiai vyrs namuose aš sakau ne tai tu neįsivaizduoji jis tiktais pastūmė mane apsuka rachum pastatė ir iš dulkinės išėję aš net ahujėlinau atsistojau nuėjau nusiprausiau viską žinai nu Kitą dieną, težinok, vėl skambutis į duris, jis vėl stuo. <laughs> Aš jau galvojau, kažkas nutika, o jis vėl. Vyras namuose. Aš sakau, ne. Nu jis vėl mane apsuka, užlaužia rankas ir išrūrina. Išėję po to. Draugė tokia klaus. Nu ir ką, kaip baigės viskas? Aš šiandien ir galvoju, žinok, ateis jisai, neteis. Nu, bet svarbiausiai, kuo jam reikia iš mano vyrą? Prenumeruok anegdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anegdotų.